Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia bersama channel Blaster Mania ya. Alright, so uh, hari ini kita ada unboxing dan juga ada perbandingan lah dengan apa yang kita unbox dengan yang model sebelum ini. So model yang ini memang rare lah, paling rare lah saya rasa sebab banyak yang tak pernah dengar pun model ni. Okay, uh, sebelum kita teruskan uh, anda dah buat ke belum like komen dan subscribe okay? subscribe sekarang eh subscribe to free saja tekan je button subscribe kalau nak mengikuti perkembangan daripada kami ataupun tak nak ketinggalan mana-mana update tekan sekali butang loceng tu eh di sebelah subscribe saja Okay, dah buat kan Okay, dah buat lah jangan eh? tipu eh Okay, dah buat. Kita tengok apa model kita pada hari ini. Okey, ini dia. Hap. Okey. Ini adalah sampel ah. <clears throat> Model sampel daripada Tactical Tomato. Tactical Tomato Master dia panggil macam itulah. Biasa kita panggil tactical tomato saja. So rupa dia macam tomato ke macam pumpkin? Saya pun tak tahulah. Dia macam Halloween sikit lah. Pumpkin. <laughs> Nampak tak? Dia macam pumpkin bukan macam tomato. Tapi memang nama dia tactical tomato lah. Ha? So tactical tomato ni sebenarnya um, dia beberapa bulan sebelum MCO lagi lah dia dah muncul. Tetapi apa yang dia buat model yang dia buat sebelum tu ada masalah sikit so dia uh, ambil balik lah model tersebut dan selepas beberapa bulan tip-tap-tip-tap, pipap-pipap semua dia dah consider ready lah apa yang dia nak buat right, okay, jom kita lihat model apa yang di tangan ini nah, saya dah buka sini so anda lihat lah ini adalah model Ha, kalau anda ada baca title, anda patut tahu lah ini model apa kan. Okay, so ini adalah model Combat Master 2011. Ah, ha, dia punya kotak, sebenarnya dia ada kotak ni. Artinya Combat Master ni dia ada kotak dia sendiri. Tetapi uh, disebabkan Sean nak bagi extra lah kepada anda sebagai pembeli ya. Eh. So saya edar ataupun saya order bukan edar. Saya order kotak kayu khas. Ha ni kotak kayu khas lah. So anda tak perlu nak beli uh, kotak kayu lagi. Dia dah siap. Ha nampak tak? Logo Terran Tactical Innovation TTI ya. Ha ni logo. Dia dia carving ah ni. Nampak tak? Dia carving ah. So ni memang kotak kayu ah. Ha tepi ah. Kalau belakang dia dia macam ni. Kalau yang depan dia ada ni. Ha, jom kita buka kita tengok ah. Ha. Ah. Ha. Hui. Oh, nampak tak? So inilah set daripada Tactical Tomato ah ataupun Tactical Tomato punya Combat Master 2011. So set dia merangkumi Combat Master, Mac, ada satu gold coin, gold coin, ni prop lah, ha. bukan betul-betul gold lah. Ada satu pencil yang baru belum lagi diguna lah. John Wick guna yang lain <laughs> Terran Tactical Innovation so dia memang follow lah sebiji macam uh, movie tu lah tapi saya rasa ni kurang sikit lagi lah sebab yang dalam movie tu sebenarnya macam bukan tactical apa bukan Terran Tactical Innovation punya pencil itu memang under brand apa lupa yang memang the strongest pencil in the world yang kita bagi sebelum ini apa pun okey lah ada hati kan dia Nah lepas tu dia ada bagi card ha, ah, Hotel card Hotel card kali ni dia lebih cantik sikit berbanding yang sebelum ini kita punya Yang MST punya yang kita bagi Sebab ni dia macam carving-carving sikit Dia dia boleh boleh rasa Dia bukan sekadar print saja. Dia macam ada cuff sikit lah Yang New York room ni dia print saja. Kalau yang ni dia macam anda boleh sentuh ha, So satu set macam ni Dengan dia punya hero lah tak lain tak bukan dia punya hero ha okey so nanti saya akan bandingkan dia dengan MST punya combat master kita lihat apa beza dia antara uh, tactical tomato punya MS eh tactical tomato punya MST pula tactical tomato punya combat master dengan MST punya combat master okey kita tukar angle kita bandingkan sikit Okay, so sekarang ini adalah uh, tomato lah kita panggil eh. Tactical tomato, short form saya lah panggil tomato sajalah So ini adalah tomato punya combat master Dan uh, sebelum kita nak bandingkan dengan MST punya combat master Jom kita mulakan dengan uh, penimbangan lah, Ukuran semua tu kan Okay, kita mulakan timbang baru kita banding Alright, so kita tengok kalau anda masih ingat lagi uh, MST punya Combat Master kalau tak ingat uh, tontonlah video dia balik kalau ingat anda ingatkan dan bandingkan ataupun nanti saya tunjuklah juga Okey, so untuk Mac dia ni uh, kalau anda lihat Mac dia memang bersinar-sinar dia disalut dengan lapisan chrome lah ni uh, ni memang se seketul ni uh, daripada metal lah cuma yang ni dia punya uh, base plate yang ni dia nylon kalau MST punya base plate ni pun uh, dia daripada metal kita lihat berapa berat dia okey 332 gram ah 332 gram untuk max saja kalau blaster saja okey ini blaster saja 812 kalau sekaligus 1145 so dia lebih berat daripada MST Combat Master juga ah so MST kalau tak silap saya Combat Master dia 10 lebih saja satu kilo lah juga tapi ini lebih around 100 gram lebih lah macam tu okay. kalau nak ikutkan dia punya uh, size, measurement semua sama saja okay. dapat 23 cm sampai ke echo ni echo lah saya panggil ya kalau yang macam ni dapat 16 cm panjang, tebal lah tebal panjang dia 23 cm Right, jom kita lihat sikit secara dekat lah Okay, kita tengok mat dulu. So mat dia memang seperti saya katakan tadi dia bersinar-sinar. Ni sebab di sado ada lapisan krom dan bahagian sini dia macam ni. Ni tempat keluar gas, hammer. Ha, ni dia licin sikit lah. Ha, di belakang ni sebenarnya ni logo uh, ha, STI ni. Logo STI. Okay. Tengok ni pula. Ha, ni ada STI. okay, tengok depan kalau depan nah, ni dia punya inner barrel lah ni panggil outer inner semua sini ah, dia bersinar-sinar ya ah, nampak dia bersinar-sinar berkilat lah bukan bersinar-sinar berkilat semua features dia sama juga mempunyai uh, panggil apa yang double protection tu artinya anda kalau tekan trigger saja memang tak boleh nak tembak lah dan kena ini sekali ini dengan ini ha, baru boleh dan kiri kanan juga berfungsi lah dia punya safety kiri kanan seperti MST punya Combat Master okay. cuma yang saya dapat perhatikan satu je dia punya hand grip yang ni artinya dia punya stipple dia punya ni dia line dia tak secantik macam MST. Ini macam molding, dia keluar daripada molding saja. Kalau MST punya dia memang buat chop satu-satu, handmade. Okay. Ini pun dia boleh adjust. Okey, boleh adjust kedudukan dia. Dia tinggikan ni. Ni juga ada panggil apa? Ah? Consider aiming lah yang uh, fiber optic punya. Alright. So dah cakap banyak kan? So sekarang saya keluarkan MST pula. Ha. Ini MST punya. MST Combat Master lah. Ini Tomato. Walaupun kita punya hero pada hari ini adalah Tomato. Tapi kita bandingkan sikit lah. Okay. So yang tadi saya kata beza dia ni. Ha. Ini Tomato punya. Dia macam licin kan? Tak apa-apa. Tak apa-apa ada kesan. Ha. Kalau kita tengok. MST punya. Ha. Nampak tak? Dia memang chop satu-satu dengan tangan. Dan Mac dia ha, beza sikit Ni logo TTI uh, ha, Talent Tactical lah Ini logo STI ha, Nampak Base plate yang ni besi Yang ni nylon Okay, kita bagi anda lihat Mac dia Kalau Mac yang ini tomato punya Yang ini Combat Master punya Eh Combat Master punya, MST punya Dan kalau ikutkan dia memang boleh masuk Memang boleh masuk ini ya yang yang tomato punya tapi saya tak try lagi sama ada dia boleh shoot ke tak boleh memang Mac dia boleh memang boleh ya dua-dua model ni macam berkongsi Mac yang sama lah tetapi sama ada dia boleh shoot ke tak saya tak test lagi nanti saya try to test ok dan selain daripada yang ni tomato punya ni macam kurang sikit Selain daripada tu, saya rasa hampir ke semua features lain ya, nampak macam lebih menarik lah daripada MST punya. Artinya contoh kalau anda minat yang color dia macam ni kan, dia dia bukan shining punya, ha, MST punya memang cantik lah. Tapi kalau anda suka yang shining-shining punya, ha, tactical tomato. Nampak tak? Beza. Ha, warna dia. Ni berkilat-kilat tomato. Kalau MST dia tak kilat Kalau anda lihat Daripada Macam ni Macam ni Memang hampir sebiji Sama lah Beza mag Beza hand grip Dan ada shining dengan tak shining Yang lain Macam sama saja Okay So kita timbang Saya tunjuk ah, Ni scene saja kan Okey, ini yang tomato. 1145 ah. Eh. Ini yang MST. 1022. So kurang around dalam 100 gram berat dia. So memang perasaan di tangan kedua-dua ni pun memang huh, kalau saya pegang dua, wah macam best. Eh. Jap. Ah. Nampak tak? Uh. Puyo, ping piang piang. Piu piu. Ha, ini dia berkilat-kilat sikit lah di sini. Sebab dia punya mat kan. Ha, ini dia tak MST. Okay. So saya try uh, blank fire sikit yang ni. Uh, tomato punya sebab hero kita pada hari ni tomato. Lepas tu kita pergi kepada FPS testing lah. Close up FPS testing. Okey, sebelum kita pergi kepada uh, blank firing, ada satu lagi beza antara MST dengan Combat Master eh. ah uh, apa lah, Tomato dengan MST. So Mac dia ni, kalau anda lihat kan ini yang MST punya, tempat masukkan jailbore dia di bahagian sini. Nampak tak? Dia lebar sikit kan. Ini dia lurus, artinya anda kena turunkan uh, knee spring sampai ke bawah baru anda boleh reload di sini kan. Kalau yang ini dia sini je kecil yang lain semua lebar artinya selepas sini saja dah boleh masukkan jawbor dah sepanjang sini ha, itu juga salah satu perbezaan dia lah ok so sekarang uh, kita try brand fire ok ini saya dah masukkan gas 134A ya 134A yang dicadangkan jom kita mulakan gas dah lemah sebab saya masukkan sikit saja. Alright, so sekarang kita pergi kepada close up sikit dan kita buat FPS testing. Okay, so kita dah sampai dan ni saya dah masukkan gel ball uh, 7 ke 8 mm jenis matte lah So matte ni memang dia lebih keras lah Yang kita nak test dengan uh, GBB memang biasa gunakan matte gel ball lah Right? So saya masukkan reload Alright, jom kita test FPS Alright, kita test sekali lagi ya sebab mula-mula tu dia macam uh, entah apa. Saya try lirut lagi dan kita try lagi selepas ini. A few moments later. Okay, saya dah reload lagi beberapa biji. So, kita teruskan. Wow. Okay, So saya rasa cukuplah sampai di sini ya untuk 15 biji yang mula-mula tu dia macam uh, problem sikit so tak sure kenapa tapi kalau dilihatkan di sini average dia dapatlah dalam 230 240 230 ke 240 fps lah so consider tinggilah ha, untuk GBB Alright, so kita jumpa balik di belah dalam. Okay, so kita dah sampai balik di sini. Uh, ah, FPS dia memang consider okay kan? 230-240 lah untuk water gel uh, jenis GBB lah ni. So memang consider menarik lah. Kalau anda minat video John Wick, memang patut dapatkan lah satu. Okay, untuk simpan ke, collection ke memang best dan saya perasan tadi dia yang dia punya Mac punya base ni artinya dia ni nylon, nylon kan dia mudah tertanggal lah dia macam mudah tertanggal saya rasa sebabnya adalah dia ada satu lubang yang ni ni lubang dan dia ada ni dia ni dia keras dia dia tak tak keluar artinya dia tak sangkut kat sini maybe kena buat adjustment sikit lah selepas dapat nanti So cara buat adjustment tu saya rasa tak susah lah ni sebab dia kalau dia keluarkan sikit saja dia dah sangkut kat lubang ni. Ha. Sekarang dia macam tak sangkut ya nampak? Dia tak sangkut. Padahal kalau nak bukakan yang ni patut kena tekan kan yang yang ni bagi masuk baru boleh keluarkan. So sekarang dia dah ketas, keker keras keras, ketat dia. Ni patut aja-aja sikit dah okey lah Kalau tak hmm, juga bukan masalah besar tapi adalah sikit masalah maybe ni sampel ke kot okay. so kepada anda yang berminat untuk mendapatkan tactical tomato MST, MST lagi selalu sebab dah biasa kan tactical tomato uh, combat master TTI 2011 yang ni kalau nak memang uh, sebelum ni kita ada buka pre-order untuk yang uh, ansuran 3 bulan sekarang kalau anda berminat untuk dapatkan yang ni masih boleh Cuma anda perlu bayar full payment lah So kita memang bagi sekali dengan kotak tu lah Yap. Artinya anda akan dapat satu set ha, Satu set macam ni Kotak kayu yang ni Dengan uh, dia punya pencil, dia punya coin, dia punya card Dan memang tak lain tak bukan Comment Master yang ni lah satu set macam ni. Okay. Ni ada logo ah. Alright. So, um, try tengok link di description di bawah. Dan kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sekaranglah masternya untuk uh, tekan button subscribe dengan butang loceng di sebelah dia lah. Dan memang kalau ini adalah untuk pre-order dan order yang ni sekarang dijangkakan kalau anda tengah melihat video yang ni dalam satu bulan lah. Dalam satu bulan kemudian dia akan sampai. Dan selepas dia sampai, saya try simpan satu unit lah. Kita buat giveaway ya. So, anda like lah video ni banyak sikit. Kalau video ni dapat capai uh, 500 like lah. 500 like. So, benda ni sampai, nanti uh, saya try buat satu video lagi untuk giveaway. Kalau tak sampai 500, saya jimat. Okay? <laughs> Giveaway tu bukan kata 500 ni dah cukup saya buat lah. Tunggu barang ni sampai dulu dalam sebulan. Alright. So saya rasa video dah cukup panjang lah sebab kita buat perbandingan dengan uh, MST punya. Ini Tactical Tomato punya. Lepas tu FPS dah test semua kan. Consider cantik lah ni. Kalau anda terlepas peluang uh, sebelum ini untuk dapatkan model MST punya. So try dapatkan Tomato punya lah. Tak kurang hebat dia cuma adalah perbezaan sikit lah yang saya dah ceritakan tadi. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!